Bakit maraming pumapasok sa negosyo? Well, iba-iba kasing klase ng negosyo. Pero ang tanong na bakit marami pumapasok sa negosyo kasi sila yung boss. Okay? Hawak nila yung oras nila. Kontrolado nila yung income nila. Kasi sila yung may-ari ng negosyo. Okay? Pero hindi lahat ng negosyo na nakikita natin uh, ay kayang magpabago ng buhay ng isang tao financially. Uh, hindi lahat kasi ay may sistema ang tinatawag na leveraging. Okay? Uh, ano ba yung leverage? Leveraging na negosyo. Uh, leveraging is ito yung nagdo-duplicate o nagpaparami ng tindahan mo kasi hindi naman nga lahat ay nakakapagparami ng uh, negosyo ng branches okay sa mga palengke makikita mo dyan di ba dami dyan uh, nagtitinda-tinda okay so hindi ganoon din kalaki ang uh, posibleng kinikita nila okay ang isang negosyo isang uri ng negosyo ay yung tinatawag na networking uh, business networking uh, mga networking company ang tanong dyan bakit ang dami sumasali sa networking business kasi uh, yan yung sistema yan yung sistema na uh, marami ang sumasali kasi uh, sistemang nagpapa yaman talaga ng isang tao. Kapag ka ginawa niya, kapag ka nanatili siya, kapag ka naging matyaga siya sa negosyo. Okay, effective yun. Super effective talaga yan. Uh, yun nga lang, may mga gumagamit na ibang tao na uh, illegal at uh, lumalabas ngayon na scam. Okay, so marami niyang gumagawa pero sa isang legit na company, isang matatag na company, uh, legal ang sistemang networking business. Okay? At yan yung negosyo na pinasukan ko ngayon. Isang networking company, networking business na super Ganda, ah. super legit kasi 16 years na yung company. Uh, ah, 25 branches na yung buong sa worldwide at meron na siyang uh, uh, nakakreate na siya ng 20,000 plus na millionaire. Di ba? Grabe ah. Nakakabalita ka na ba ng company na merong nakakreate na siya ng 20 plus na millionaire? Okay, dito lang yan. At isa pa, kasama yan sa top 100 na nagbabayad ng tax dito sa atin sa Pilipinas. Diba? Super, super legit na, diba? Ngayon, ah, uh, itong company namin eh, sobrang kilalang kilala na kasi nga, matagal na eh. Okay, matagal na siya. At itong company na ito, ay katulad na sabi ko marami na siyang uh, binago na mga tao na uh, nagseryoso doon sa negosyo okay ngayon yung sistema yung pag-usapan natin the system is super dali super super gaan kasi kahit nasa bahay ka lang magagawa mo yung negosyo mo kahit hindi ka umalis ng bahay magagawa mo yung negosyo mo. Kahit hindi ka mag-invite, hindi ka mag-recruit-recruit, magagawa mong kumita sa negosyo. Bakit? Kasi automated na siya. Tawag namin dyan is automated system. Okay? Di ba? Maganda. At isa pang maganda dyan ay hindi na ikaw mag present ng business Okay, kung na-experience mo yung mag-present ng business kung saan saan kayo napunta, kung saan kayo, nag, kung saan kayo nag-meet, nagastosan ka na, napagod ka sa pag-present ng negosyo mo, pero in the end, hindi naman sama. Hindi interesado. Sa negosyong ito, hindi ikaw magpipresent ng negosyo mo sa client mo, kundi yung sistema. I-reject ka man, hindi ko ang nireject, kundi yung sistema. Okay? Ang sa pamaganda dyan ay ah, hindi rin ikaw magka Yung sistema mismo magpa-follow ng negosyo mo. Ganda, di ba? Super ganda. Okay? At ah, nung bagong sumali ako dito, pagkasali ko pangalan, after 2 weeks nga lang kumita na ako dito. So ganun siya ka ka daling gawin. At kahit nasa bahay nga lang ako, nagagawa ko yung negosyo. Okay? So, kung interesado ka sa negosyo na sinasabi ko, na automated system, uh, meron kaming webinar every day uh, ah, 6 o'clock and 8 o'clock p.m. Pwede kang manood, paulit-ulitin mo panoorin hanggang matutuhan mo, malaman mo na yung negosyong sinasabi ko sa iyo na automated system ay posible ay posible na maging solusyon sa kung ano yung kalagayan mo okay kung ano yung posibleng gawin niya sa uh, buhay mo, sa buhay ng pamilya mo. Okay? So, join ka lang sa aming uh, pre-webinar. Pre lang yan. Join ka lang. See you there.